VTuber 一問一答自己紹介それじゃあ行くよせーのお名前は呼び方はあなたは何系 VTuber? 誕生日は年齢は性別は身長は出身はチャームポイントは心善之人，敢直言，突然ですがモノマネどうぞ 拶終わりの挨拶君はคนเบは配信タグはファンアートはファンネームは好きな色は好きなことは得意なことはここで一言愛の告白